На вступительных экзаменах в вузы нынешнего года братья Сумгаита, Магомед и Али Агамалиевы, набрав 694 и 676 баллов, поступили в Азербайджанский медицинский университет на факультет по специальности лечебное дело. Bu il ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında Sumqayıtdan bir ailənin iki övladı 694 balla Məhəmməd, 676 balla Əli Ağmalıyev qardaşları hər ikisi Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə daxil olublar. Kurikulum sistemi üzrə keçirilən ilk imtahanlarda çox abituriyent çətinlik çəksə də Məhəmməd bütün sualları tam 700 ballıq cavablandırıb. 34-cü sualın cavabını cavab kartında qeyd edərkən həyəcandan 35-ci sualın cavabının yerinə qeyd etmək istəməsi və mexaniki bir səhvə yol yol verməsi ona ən yüksək nəticə göstərməyə imkan verməyib. Məhəmməd qəbul imtahanlarının həm də birinci mərhələsi olan 11-ci sinif buraxılış imtahanlarında 300 bal toplayaraq maksimum nəticə göstərib. Mənim fikrimcə imtahana hazırlaşmaq üçün 3 il bəs eləmir. İmtahana hazırlaşmaq üçün bütün 11 ilində səylə çalışıb maksimum istifadə eləməlisən. Məhz 11 il oxumanın nəticəsində mən həm bu il nə stres keçirtmədim, nə də ki, imtahanda çox problemim olmadı. 694 balla Tibb Universitetinə uğruna qəbul oldum. Valideynlərimizin hər ikisi həkim olduğu üçün bizdə də uşaq yaşlarından tibb sahəsinə maraq oyandı. Şükürlər olsun ki, biz ağır zəhmətimizin bəhrəsini gördük və tibb universitetinə qəbul olduq. Orta təhsillərini fərqlənmə attestatı ilə başa vuran Məhəmməd və Əli Ağamalıyevlər Sumqayıtdakı Texniki və Təbiət Elmləri Liseyinin məzunlarıdırlar. Məhəmməd və Əli hər ikisi 1-ci sinifdən eyni sinifdə təhsil alıblar, eyni məktəbdə oxuyublar və çox sevinirik ki, indi də onlar hər ikisi Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsinə daxil olublar. Arzu edirəm ki, onlar tibb elminə yenilik gətirən həkimlərdən olsunlar. Ölkəmiz neft ölkəsi olduğu üçün mən istəyirdim övladlarım neft sahəsində işləsin, lakin onlar ürənin səsinə qulaq asaraq tibb sahəsini seçdilər. Bu yolda onlara uğurlar arzulayıram. Seçdikləri ixtisas üçün ilk imtahanda topladıqları bal yetərli olduğu üçün nə Məhəmməd, nə də Əli təkrarən yay qəbul imtahanlarına qatılmayıblar. Mənim sevincimin həddi-hüddi yoxdur. Çünki mənim nəvələrim ən yüksək ballarla Azərbaycan Tibbi Universitetinə daxil olmuş və orada oxumaqları ilə mən fəxr edəcəyim. Mən də nəvələrimin bu uğuruna çox sevinirəm və gələcək təhsillərində onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Aygün Zülfüqarlı, Firuz Adgözəlov, Dünya TV